بحبك بجنون بعشق مزاجك كيف ما كان يكون لو عصبتي بعرف قلبك حنون بس تضحكي كل شي عندي بيهون دخلوا حكياتي دخلوا تمك إذا في مثل كلماتي دخلوا لجنون وداخلون حركاتي حركاتي دخل الساعة اللي فاتت فيها حياتي لو قد ما كبرنا حنضل صغار عقلي وعقلك غيرك طار بغار عليك يا أصغر شغل aquí